Me llamo Alejandro García, nací en, Granada, pero vivo en Cádiz, llevo seis años viviendo en Cádiz. Empecé a estudiar comunicación visual en la Universidad Complutense, eh, después realicé un máster Master Lab, que es una escuela de cine y arte contemporáneo y sobre todo cine experimental y creación artística. Y paralelamente mi desarrollo a nivel político empieza un poco con el 15M, ya tenía, había tenido ciertas implicaciones en movimiento estudiantil allí en mi pueblo, cuando estaba en el instituto y tal, pero sobre todo empezó a, implicarme más activamente con el surgimiento del 15M allí en Cádiz, que es de donde soy. Eh, después vuelvo a Madrid y sigue mi, activismo tanto en el 15M como en, la plataforma de Afectos por la hipoteca, como en movimientos antirrepresivos y diferentes movimientos que, van surgiendo aquí en Madrid. Y ahí un poco empiezo a desarrollar mi, mi activismo político paralelamente empecé a hacer mis proyectos en la universidad y trabajando en la universidad y un momento en que decidí que, que la universidad no estaba terminando de, aprender todo lo que necesitaba y que un poco podía empezar a aprender por mi cuenta y podía, antes que hacer prácticas, normalmente la universidad lo que te ofrecen son prácticas gratuitas para empresas, que yo antes que trabajar de forma gratuita para una empresa para, para aprender, prefiero dedicar ese trabajo gratuito a, a otra parte de mi vida que, que me ayuda a aprender a la vez que aportar algo que considero importante, no enriquecer a una persona. Entonces empecé a, a, llevar esos conocimientos de la universidad un poco a mi activismo diario, dando un poco de voz a, lo que veía y a los momentos donde participaba. Sí, Represión de un arma de doble filo fue el primer proyecto que, que realicé. Eh, justo, antes justo cuando empecé a crear el canal Resistencia Films, eh, empecé con este proyecto, porque eran años donde la, represión política estaba empezando a incrementarse y llegando a, muchos sectores. Eh, muchas personas que por ir a una manifestación terminaban detenidas en prisión preventiva, como es el caso de Alfon, eh, raperos que estaban siendo condenados y, recibiendo condenas de, prisión por sus letras. Y entonces vi la necesidad, que era algo que no se estaba hablando, que la gente no conocía esto que estaba sucediendo, y vi la necesidad de, empezar a registrar todos esos testimonios y, hablar de, de esa realidad que estábamos viviendo. Siempre desde un punto de vista de que la represión no era algo nuevo, no era algo que estuviera empezando ahora, pero que ahora estaba empezando a incrementarse y que se iba a convertir en un problema real que, que tendríamos que afrontar en algún momento. Entonces eh, entrevisté a siete personas que estaban sufriendo casos de represión por diferentes ámbitos, algunos a nivel de acoso policial por su activismo en sus barrios, otros por, participar en manifestaciones, huelgas y otros por libertad de expresión. También entrevisté a, dos abogados para que dieran un punto, un punto de vista de, de por qué toda esta represión estaba enmarcada dentro de del Estado y cómo se escudaban las leyes que, tenemos vigentes. Este documental lo realicé en el 2014 y sentí un poco que, me había acercado a la represión de una forma eh, poco profunda, como que me quedé muy en, en la represión desde un punto de vista muy general o muy, muy amplio. Y también que a nivel, a nivel formal, por así decirlo, el documental era demasiado discursivo y, y demasiado periodístico a lo mejor. También por mi falta de experiencia porque estaba medio del segundo año de carrera. tenía una cámara, no tenía micro, todo súper precario. Entonces, cuando empecé a estudiar el máster, eh, decidí otra vez volver a, esa misma idea de la represión y, un poco de por qué sucede esto en, el Estado español y empecé a realizar el proyecto de tomar nuestra voz en nuestras gargantas. Es un proyecto distinto aunque creo que, aunque para mí habla de lo mismo, es un proyecto muy distinto porque Tomar nuestra voz en nuestras gargantas deja de hablar un poco desde el plano más discursivo de, la argumentación política, de por qué sucede todo esto, y empiezo a hablar más desde, qué son esas sensaciones. Es un documental más sensorial sobre qué es la represión y qué, qué significa para las personas que la sufren. Y entonces realizo cinco entrevistas ya no tanto a la represión directamente política por, activismo, sino a personas que han perdido su casa, que es una represión al final económica, eh, mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas, que al final es una, represión sexual y, machista, y un inmigrante que sufre represión por, su procedencia, que también es otra forma de represión, y también una persona que sufre represión política por su militancia y su activismo. Eh, estas personas cuentan su experiencia desde las sensaciones que sufre esa represión, que al final creo que, aunque son temas distintos, todos están hablando de lo mismo, que es el miedo, la soledad, el aislamiento. Y es un poco el, último proyecto. También es un poco más experimental a lo mejor en, el plano formal, porque no, porque no hay tanto una narrativa, sino que son las voces que escuchamos y, paisajes que, grabo, que de alguna forma creo que ese paisaje eh, refleja un poco la construcción que tenemos del Estado español y cómo esa represión queda vigente en las calles, eh, en, el control, en la videovigilancia y en diferentes formas que, vemos reflejadas en nuestro día a día. en diferentes universidades, eh, por la colaboración de varias asociaciones estudiantiles, han proyectado en varias universidades en Salamanca, en Granada, en Barcelona, eh, Sevilla, varias universidades han proyectado documentales y después sobre todo se han, proyectado muchos centros sociales y asociaciones de barrio y asociaciones vecinales. que creo que casi en Extremadura, en, en en Santander, en Andalucía, en Madrid, en Barcelona, en Cantabria. En cines, propiamente dicho, no se proyectó, no se proyectó ninguno. No. El primero no lo moví tampoco a nivel cinematográfico, no, lo mandé a ningún festival. El segundo sí lo mandé a unos cuantos festivales, pero no, no, entró en la programación de los festivales. Lo único se, el último se estrenó en film hubo un estreno en film yo quiero llegar a la gente y la gente consume YouTube. Entonces tendremos que utilizar lo que, lo que la gente ve, no puedo, si me irlo, al final solo lo voy a ver yo y mis cuatro amigos, entonces mi capacidad de, cambiar las cosas o de influir en, alguien no, no, existe. Entonces habrá que estar donde la gente está y lo que ve la gente y si pudiéramos tener un programa de televisión y emitirlo en televisión, pues tendríamos que hacerlo porque al final es la forma de llegar y un poco luchar contra contra esos medios de comunicación tan poderosos. Si en vez de luchar contra esos medios de comunicación nos vamos a aislar más y vamos a utilizar medios mucho más pequeñitos, pues al final estamos yendo en, nuestra contra en vez de a nuestro favor. Bueno, creo que hoy, en día tenemos esa facilidad de, poder hacer un proyecto audiovisual con, con, muy poco presupuesto. Es decir, yo mi presupuesto ha sido mínimo en los dos proyectos básicamente han sido de traslado de viajes, que, al final normalmente lo aprovechaba para hacer algún acto, para, para ver a algún amigo, por lo que me resultaba bastante económico al final el viaje y con los medios más precarios posibles. Al final mi cámara, que la utilizaba para la universidad, y una, una grabadora que adquirí para el segundo documental y con esos dos materiales básicamente con los que realizaba el proyecto. Así que el coste a lo mejor eran 30 euros a lo mejor de, del segundo proyecto y 50 a lo mejor del primero. La verdad, es que es bastante, bastante económico hoy en día poder hacer un, proyecto medio, medio en condiciones sin, sin necesidad de un gran presupuesto. Creo que cine, eh, se hace un cine independiente muy interesante en España, por ejemplo, pero que al final, por un problema de subvenciones, muchas veces queda muy arraigado a, la subvención eh, del Estado y tal, que de alguna forma también controla a nivel político todos estos proyectos, porque al final es la única forma de poder sacar a estos proyectos a la luz. Es difícil conseguir una, una subvención particular para poder hacer un proyecto independiente y directamente, aunque creo que cada, día surge más la posibilidad de hacer proyectos de forma, de forma independiente. Por otro lado, siento muchas veces que de alguna forma el cine independiente está muy alejado de lo que es la, sociedad o, los problemas sociales realmente, como que se vende desde un plano muy lejano, sobre todo cuando, cuando hablamos de cine político o proyectos que quieren, quieren trabajar un tema político, muchas veces siento como que se trabajan desde, fuera, desde lejos del movimiento político. Como que no se, no hace un trabajo desde dentro a afuera. Es un poco también lo que yo con mi canal intentaba un poco cambiar. Yo no soy una persona que se acerca al movimiento social para grabar una entrevista, sino que yo soy un activista de ese movimiento social y hago uso de, este material visual precisamente para ayudar al movimiento social y de la mano del movimiento social hacia afuera pero no, no como una mirada externa que se acerca al movimiento para, para, ver qué sucede ahí. Y creo que eso muchas veces lo que genera es un, aislamiento o, una separación, una distancia entre ambos, entre ambos proyectos y, y que no termina de confluir o no termina de, de llegar a un punto claro. El 15M fue para mí fue un momento particular e importante en la historia de este país. Y aunque era un movimiento muy verde, por así decirlo, que no tenía muy claro qué quería ser, ni, qué era, ni, siquiera lo que quería, simplemente era un arrebato de indignación de, la gente que, que, llegó a un punto en que decía no aguanto más con los problemas que tengo y gente que no sabía organizarse y que nunca había tenido ningún tipo de organización política, ni siquiera había hablado de política casi, eh, simplemente explotaba y decía, no puedo más. Claro, las primeras asambleas que recuerdo era, era algo eterno, porque claro, gente que no, está acostumbrada a participar en una asamblea y gente con una problemática personal muy amplia. Entonces, al final era casi asambleas de, de horas, ocho horas, donde cada uno al final lo que necesitaba era un poco desahogarse y contar todos sus problemas. es que a mi hijo lo han echado del trabajo, me quieren quitar la casa, es que en la sanidad estoy a espera de una operación y tarda mucho. Y, y creo que lo importante del 15M no era tanto el proyecto, porque creo que no, era nada al final, porque simplemente era ese arrebato de indignación, sino lo que supuso para, para la sociedad española. Yo antes del 15M, sobre todo, tampoco tengo una experiencia muy... Soy joven, dentro de lo que cabe, entonces tampoco tengo una gran experiencia. Y, vivía en un pueblo también. Entonces, yo antes del 15M no había escuchado hablar de política. En mi casa no se hablaba de política, en mi instituto no se hablaba de política, eh, en las calles no escuchaba hablar de política, aunque yo tenía ciertos intereses políticos, pero como era algo casi personal mío, pero no porque pudiera contactar con nadie que, que lo hiciera. Creo que el 15M permitió que la política volviera a la gente. A partir del 15M la gente volvió a preocuparse por la política, se empezó a hablar de política en casa, se empezó a hablar de, hablar de política en el instituto, en las calles, en los bares. Que hasta entonces no, entonces con el estado del bienestar que nos habían pintado y la política era algo de los políticos, era algo del Parlamento y que la gente no participaba de ella ni, ni le interesaba, solo cuando tenía que votar era el único momento que le interesaba un poco la política. Y creo que en ese momento se empezó a entender la política como que no era algo de ellos, sino que era algo nuestro también y que teníamos que empezar a, influir en, esa política. Y creo que eso fue lo importante del 15M, que a partir de ahí empezamos a, tomar, a tomar la política y hacerla nuestra. Entidad legal no tiene ninguna, básicamente es un canal de YouTube. En un principio mi idea era hacer un proyecto de comunicación más amplio, a lo mejor con más gente que participara. Al final terminé siendo yo solo el que realizaba estos proyectos y al final el, canal básicamente soy yo y, un canal de YouTube con tres redes sociales donde, donde hago difusión de, los contenidos del canal no sé, también un poco al final el canal ha un poco intuitivo. Es decir, en un principio tampoco era un proyecto serio de, comunicación, no me lo planteé así. Simplemente al final era una forma de practicar yo con mi cámara y, aportar algo a, los momentos donde trabajaba, como una herramienta más de esos movimientos. Después con el tiempo más o menos se ha ido como, he ido como centrando en eso, era, más conocido en movimientos sociales y me pedían ayuda y al final terminaba convirtiéndose en un canal más, más serio, por así decirlo. Pero en un principio tampoco era una idea de proyecto. Entonces simplemente un poco fui andando, sin plantearme ningún proyecto más, más grande. Bueno, problemáticas son, son muchas en, el Estado español. Tenemos la problemática de la vivienda, tenemos la, problemática de las condiciones laborales, de los recortes en sanidad, en educación. Eh, tenemos la problemática de la represión, que sobre todo es un, punto donde se ha centrado mucho el canal desde su origen, porque creo que era un tema que se estaba hablando un poco y, y que al final la, la lucha contra la represión es una lucha por todas las problemáticas, porque si nos impiden el derecho a luchar por una vivienda, si no luchamos contra esa represión que nos están pidiendo, estamos también perdiendo el derecho a luchar por una vivienda. Entonces al final creo que es como un problema central o transversal de todas las demás problemáticas. Entonces gran parte del trabajo se ha centrado en, denunciar esa represión. Eh, a esas personas que doy voz, pues al final son las personas de los movimientos sociales que no se escucha su lucha y su, y también a las personas que, sufren la represión, porque la represión una de las cosas que quiere hacer es aislar a estas personas y silenciarlas y que no se conozca por qué luchan y, quiénes son los que están luchando, porque son un ejemplo al final a, otras personas de lucha y, eso promueve más, más, lucha. Entonces, es un poco lo que intentan frenar. Eh, también esas personas son personas que llevan luchando muchos años, que han sufrido represión durante muchísimos años, que llevan algunos 30 años en prisión por su militancia política y que, y que el Estado ha, invertido todo su esfuerzo en a estas personas aislarlas dentro de, de la prisión y, que no se conozcan sus casos y por qué están allí. Y entonces un poco también mi, mi objetivo con el canal era dar voz a, a, todas, a todas estas personas en común que están luchando por, por un mundo mejor y por cambiar estas injusticias que vivimos. El canal, eh, sobre todo, lo que busca es un proyecto antifascista y una ruptura con, con, lo que yo considero que es un Estado que se impuso en el 39 a través de una guerra que, que trajo miles de muertos y, y, que masacró todo tipo de, de democracia en este país y que creo que se ha continuado hasta nuestros días. Eh, con algunos cambios parciales, pero con una esencia, esencia fascista que no permite eh, ningún tipo de lucha ni ningún tipo de disidencia contra, contra las injusticias que, que nos rodea. Entonces el proyecto al final lo que, lo que busca es una ruptura con, con ese Estado fascista que, que, nos impusieron y, y, un intento de conquistar un, una democracia en este país que que no tenemos y que perdimos. bueno, no he tenido muchos problemas con el tema de, imágenes de archivo. Parte de... Normalmente son archivos que no tienen derecho de autor, son imágenes grabadas por personas anónimas que suben a YouTube o, que no tienen ningún tipo de derecho, o también imágenes de, que han perdido los derechos por, la, por los años que, de su realización. Entonces no, no, no tienen nunca ningún problema por esos derechos. no ha coincidido la colaboración de todas. También son tantos, los colectivos y tantas las asociaciones que, vivimos en el Estado español que al final es muy difícil unirnos y organizarnos entre nosotros. Y sobre todo en el tema represivo ha habido ese problema, ese problema porque cada, cada vez que había un caso represivo surgían eh, asociaciones o colectivos en apoyo a ese represaliado pero no, no surgía un, un, colectivo que intentara aglutinar y organizar verdaderamente a todos los represaliados en un mismo objetivo. Muy recientemente en Madrid ha surgido eh, el movimiento, antirrepresivo de Madrid, que, intenta un poco, un poco hacer eso en, el ámbito de Madrid, porque ya en el ámbito del Estado español es casi imposible. En Madrid ya nos está costando eh, unificar todos estos casos represivos que vivimos y, encaminarlos a todos a un objetivo en común y, unirnos para apoyarnos mutuamente. Bueno, creo que al final es un poco por, el individualismo que nos, que nos inyecta eh, el Estado desde, desde muy pequeños y, y tendemos a, ese individualismo y a centrarnos un poco en nosotros y mirarnos en nuestro ombligo. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer todo de, empezar a organizarnos y poner cosas en común. Pero claro, es un proceso que lleva tiempo y, y ya el hecho de que surjan ya, ya fue un trabajo. Es decir, antes casi no se habla de política, esto como que las asociaciones, todo ha empezado a tomar como más fuerza en los últimos años, que han empezado como a hablarse más de estas problemáticas y centrarnos. Entonces creo que también en un principio necesitaban como ese desarrollo personal y ahora que creo que ya llegamos a un punto donde, donde hay una trayectoria y un desarrollo personal bastante amplio, creo que es el momento de, empezar a poner las cartas sobre la mesa y, ver qué cosas tenemos en común y qué estamos buscando todos. Sí, yo, yo creo que al final parte de mi, de mi formación ha, ha, ido más de una forma alternativa eh, a través de las redes sociales, a través de, Internet, a través de las nuevas plataformas que surgen, que te permite obtener una información distinta o un poco a contracorriente a lo mejor de la información oficial. Y por lo menos te permite contrastar y, y descubrir nuevas, nuevas cosas y al contrastar también generar tus propias ideas y tus propias conclusiones y no recibir simplemente una información de un canal que al final no te permite crear tus propias conclusiones, solo te queda, te queda repetir esa información que recibes. Sí, me, imagino que un poco también la, la, intención del canal es esa, un poco dar una información política sobre, una, sobre mi visión o la visión que, que va a mi alrededor o de las personas que hablan y que eso pueda permitir a otras personas generar sus propias reflexiones y llegar a sus propias conclusiones sobre qué sucede en el Estado español. Yo creo que son muchas y, depende de también en qué punto nos centremos, serían muchas más. En el tema del cine, por pues, a lo mejor es el cine que nos enseñan es un cine muerto casi, eh, tomando las ideas clásicas del cine y, y repetirlas hasta la forma que ya no es nada, es simplemente una parte de la producción de la, de la gran industria y de la maquinaria. Yo considero que en la universidad, por ejemplo, no, no aprendí casi nada por, por eso, porque al final eh, la forma que te enseñaban de, relacionarte con el cine y con la, con la imagen era una, forma casi muerta. Eso del el tema de los guiones técnicos y tal, me parecía como algo, algo atrasado, tal, como intentar plasmar en un papel algo que tienes que ver, entonces me costaba mucho trabajar así. Después a nivel político, creo que sobre todo tenemos un problema en el Estado español en el tema de la historia. La historia de este país creo que es un vacío que tenemos que nos va a acompañar siempre, sobre todo la historia más reciente de este país, lo que fue la transición, lo que fue el, franquismo, lo que fue la guerra civil. Creo que es algo que, que, tenemos que volver a rescatar porque se generó un silencio cuando, con esa transición, un olvido, eh, se impuso ese olvido, se impuso ese silencio y eso a las generaciones, mi generación o las generaciones futuras, es un vacío que tenemos que, tenemos que empezar a rescatar y, descubrir qué, sucedió en esos momentos, porque no nos lo han contado, porque no se quería hablar de ese tema, había, la represión había ejercido un miedo muy profundo en las generaciones anteriores y el Estado intentaba por todas sus fuerzas silenciar aquellos atisbos de, voces eh, de aquellos años mi generación no ha conocido nada de, esa, historia y estamos empezando a descubrirla y arañar un poco en qué sucedió ahí y por qué vivimos como vivimos, porque al final el hecho de que vivamos como vivimos tiene algo que ver con, lo que sucedió antes. Y creo que es importante que, conozcamos de dónde venimos y por qué estamos donde estamos. Una de las cosas también que, a nivel educativo en la universidad, a nivel cinematográfico, eche mucho en falta es, toda, toda la dominación cultural que tenemos de Estados Unidos. Es decir, eh, en el mundo entero, yo al final casi he terminado por boicotear el cine americano, aunque hay cine muy interesante americano, pero casi interiormente lo he terminado boicoteando porque te pones a descubrir cada país y la filmografía de cada país y todo el trabajo independiente que se ha hecho en cada país y dices, joder, he estado 24 años de mi vida viendo solo cine americano, porque iba a una sala de cine y de 20 películas, 19 eran americanas y una española y a lo mejor de vez en cuando ponían una francesa y no conozco nada del cine ruso, búlgaro, de, Italia, de Portugal, ni siquiera el cine español. Entonces al final es parte de toda esa, de esa dominación cultural por el imperialismo y sobre todo asociaciones estudiantiles, son las que me invitan a la universidad. Tampoco hay una invitación formal de la, universidad porque, claro, el, Estado no, no, me va a dar, tampoco la espero, el Estado no me va a dar formalmente una invitación a, participar en la universidad o una universidad pública, pero sí he conseguido entrar a la universidad gracias a asociaciones estudiantiles que, intentan dar una información alternativa y generar espacios alternativos a los que son del sistema. creo que el arte o, el periodismo cualquier forma, son, al final son herramientas. Yo creo que lo, lo la realidad transformadora es la organización de, la gente por, transformar la, realidad y eso es lo único que puede realmente transformar algo. Después de, en esa transformación se vale de muchas herramientas. Ya puede ser una manifestación, ya puede ser una huelga, ya puede ser un medio de comunicación, ya puede ser una película, ya puede ser una obra de arte o música, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero creo que realmente si esas herramientas se utilizan de forma aislada, esa organización y ese movimiento de la clase obrera no, llegará a ningún lado. Entonces creo que todas estas herramientas tienen que venir por parte de, algo que es mayor y que es lo único que puede permitir cambiar las cosas, que, es que nos organicemos todos por construir un mundo mejor. Bueno, yo no tengo muy claro qué es terrorismo a día de hoy. Es decir, eh, escucho muchas veces hablar de acusaciones de, de, del terrorismo, de terrorismo y tal, pero no me termina de quedar claro. Hace poco ha una noticia en, España donde un francotirador eh, neonazi intentaba asesinar al presidente del gobierno por intentar sacar a Franco del Valle de los Caídos, con un arsenal militar tremendo, y la Audiencia Nacional declaró que esta persona no, era un terrorista, que no, la podía juzgar porque no era un delito de terrorismo, que lo tenía que juzgar un tribunal ordinario, pero no ellos. Entonces, claro, me planteo yo, ¿qué es terrorismo entonces? Porque, por otro lado, vemos como raperos están yendo a, la, Audiencia Nacional a ser juzgados por delito de terrorismo. Eh, como gente por ir a una organización está yendo juzgada por delito de terrorismo. Yo, por hacer entrevistas, voy a la Audiencia Nacional como un delito de terrorismo. Entonces, ¿qué es el terrorismo en la Fiscalía, sobre todo, lo que argumentó cuando su último, su último alegato era que yo generaba un riesgo abstracto y una incitación indirecta a la violencia. Claro que es, es una contradicción, porque el riesgo ya es algo abstracto, el riesgo no es algo material, algo concreto. Entonces, el riesgo abstracto es como la abstracción de la abstracción o, algo así. Y después una incitación indirecta a la violencia, qué, qué significa incitación indirecta a la violencia? si yo grabo un desahucio y eso en alguien que lo ve genera odio, ¿es culpa mía o culpa del que ha provocado ese desahucio? Si yo muestro las imágenes de cómo la policía agrede a personas por manifestarse pacíficamente en la, plaza, y eso genera odio en alguien, ¿es culpa mía o es culpa de la policía que ha, realizado ese acto? Que es un poco lo que le dije a la, audiencia nacional. Digo, yo no estoy inventando nada yo no estoy creando una realidad, yo estoy poniendo una cámara y estoy reflejando algo que está ahí. Yo no tengo, no tengo ningún tipo de culpa en, lo que eso pueda generar en las personas que lo ven. La culpa será de, quien provoca esta realidad y crea estas realidades. El terrorismo es algo abstracto. No, eh, no, está, no se materializa, al final no sabemos qué es. Es decir, entonces como no sabemos qué es, puede ser cualquier cosa entonces es muy fácil llevarlo a cualquier lugar, es decir, decir que la lucha está en la calle y no en el Parlamento, ha habido gente que ha ido acusada de por, esa frase a, como enaltecimiento del terrorismo. Entonces, claro, al final la palabra terrorismo les vale para todo y la pueden utilizar a su antojo. Entonces también un momento... Yo por mi juicio lo planteo un poco con, con esa dilema de qué es terrorismo, precisamente para llevar eso, qué significa ser en eh, enaltecimiento del terrorismo, qué me estás diciendo con eso. Salir a la calle a manifestarte eh, denunciaron la situación de un preso. ¿Qué significa? Realmente acusan a todo el canal, no, no, no en ningún vídeo concreto, sino que hacen una acusación a todo el canal y que el canal tiene una, clara intención de enaltecer el terrorismo desde sus orígenes mismos. Pero si se escudan, se basan como en, en 20 vídeos, 17 vídeos. Sobre todo son los vídeos que, que tratan el tema de la represión a los presos políticos que llevan muchos años en prisión A mí me llaman el 25 de julio de, 2017. Me llaman por teléfono, me dicen que, les dé mi correo electrónico para, enviarme la citación judicial. Mi correo electrónico me llega, me dicen que tengo que ir a declarar, no me explican los motivos, pero me acerco a, recibir el sumario, que es un tocho con todos los vídeos del canal transcritos, con fotogramas. Y, claro, después empieza declaro y empieza el proceso eh, judicial, la Fiscalía hace su petición de tal y termina el 12 de noviembre de, 2018. Claro, no hay ninguna acusación particular, nadie denuncia el contenido de mi canal, simplemente la policía hace, una investigación eh, buscando, escarbando en internet. Eh, esto, esto, es lo que declararon en, el juicio el 12 de noviembre, que ellos simplemente estaban haciendo una investigación buscando en internet contenidos que ellos consideran delictivos. Mi abogado, por ejemplo, les preguntó si, se habían hecho una valoración del riesgo de esos contenidos, es decir, si alguno de los vídeos había provocado un hecho real o un hecho concreto que pueda ser considerado delictivo. La policía dijo que no, que simplemente ellos veían el vídeo y interpretaban que eso era delictivo y lo ponían en manos de la fiscalía. Y la fiscalía es la que, la que realiza la denuncia y, redacta el sumario para, llevarme a juicio. Bueno, por suerte eh, mi abogado se ofreció a, llevarme de forma solidaria y no, ha cobrado un duro por, la defensa del juicio. Por suerte eso, hay, personas que ponen su trabajo al activismo y, al apoyar eh, la lucha contra la represión. Y eso, eso me ha permitido que poder hacer el proceso sin, sin ningún coste judicial, sin ningún coste económico. Después, claro, había un coste personal de, de estar dos años, de, más que a mí, porque yo de alguna forma frente el proceso con conciencia de por qué me estaba siendo juzgado. Creo que el mayor coste emocional ha, sido por parte de la familia o la gente de, mi alrededor, porque no, eran tan conscientes de por qué iba yo allí. Y, y claro, el miedo es una, un arma muy, muy poderosa. Claro, después a ti te tiene también a la, espera durante dos años, eh, es decir, dos años teniendo una condena con la posibilidad de entrar en prisión significa que no, te planteas planes de futuro. Es decir, yo mi vida desde que llegué a declarar la trazaba a un mes, dos meses de, distancia. No, podía plantearme un proyecto de duradero, duradero eh, en el tiempo porque no sabía si tendría que cortarlo en algún momento para, para entrar en prisión. Entonces, claro, hay un coste un coste personal y después también un coste social, porque al final con, todo esto lo que, lo que intentas es influir en el miedo eh, en, todo tu alrededor, que al final muchas veces se ve dominado por ese terror de, que no le suceda lo mismo, porque puede terminar en prisión o con largas multas o con un problema judicial. bueno, con el tema del proceso judicial tampoco he tenido mucho... Los medios de comunicación no, han, prestado mucha atención tampoco al caso. No, no he tenido, sobre todo, medios alternativos. Pero claro, los medios alternativos un poco también como un apoyo a, a mi situación. Público, online, casos en la red, Después algunos medios un poco más grandes, pero también de alguna forma independientes, que también me han dado un poco de voz. Y el resto de medios eh, básicamente terminaban repitiendo las acusaciones de la Fiscalía y un poco reproduciendo eso de, una forma también muy simple y muy, muy llana. al final notas de prensa casi redactadas por la Audiencia Nacional, donde sí, eh, también era difícil eh, estigmatizarme porque al final es que yo ni hablo en mis vídeos. Es decir, pues sí, una persona que hace entrevista a personas del Grapo. Y claro, la gente lo lee y dice, ¿y qué me estás contando? Claro, al final era un proceso puramente, puramente ideológico. A mí la, Audiencia Nacional no, me, no me pregunta sobre los vídeos. Me pregunta sobre qué pienso, qué opino, qué siento, qué creo, cuáles son mis ideas, qué intenciones tengo, de dónde saco mi información, que no sé tampoco lo que, eso el fiscal se empeñó mucho en el, juicio de, preguntarme de dónde sacaba la información para cada vídeo, que no sé qué pretendía que, le dijera, si la sacaba de un zulo que, tenía escondido en, Vallecas eh, y sacaba la información de ahí, o, qué. Yo le decía, pues de, de, Google, pongo en Google y busco información en Google, en YouTube, en redes sociales, no sé qué esperaba. Es como que tenía un hincapié muy... <laughs> Eso me hizo gracia, porque tenía como ese hincapié de decir, ¿de dónde sacas tu información? ¿Quién te pasa la información? Como si tuviera, no sé fue un shock al principio la, la, declaración porque, claro, yo no esperaba ese tipo de preguntas. Es decir, yo no sabía muy bien por qué me llevaban, pero digo, me preguntarán sobre los vídeos. Entonces yo iba preparado para responder por qué había hecho los vídeos y que no había delito en ninguno de los vídeos. Pero claro, las preguntas iban conducidas a qué pienso. Ah, y entonces en un principio me quedé un poco en shock, no sabía si responder, no responder, y al final terminé diciendo, mira, yo no tengo por qué dar explicaciones de lo, de lo que yo pienso. Si, si me estáis llevando a juicio por, mis ideas, decirlo claramente. Estamos juzgándote por, tener unas ideas antisistema, antifascistas, comunistas, tal. Entonces a lo mejor me planteo si, si doy respuesta a, tus preguntas, pero si no, no, viene a cuento que tú me preguntes qué pienso, qué opino, qué siento o qué ideas tengo. a nivel de, de censura y de falta de represión a la libertad de expresión, habrá, habrá habido como unos 367 desde, el inicio de, lo que conocimos como, una democracia. Pero claro, casos de represión hay miles y, y ya llega un punto en que es hasta, imposible de cuantificar o, o de tomar contacto con todos ellos. Yo cuando, cuando realicé el, proyecto de represión de Nuevo del Filo estaba como empezando todo esto y tuve la posibilidad de, entrevistar como los casos más candentes en, aquel año. Y más o menos creo que recogí como un poco el panorama, por lo menos lo más visible. Pero claro, a día de hoy sería imposible. Hay diferentes acusaciones. A nivel de la libertad de expresión, normalmente se escudan eh, en el enaltecimiento del terrorismo o injurias a la corona o a los cuerpos de seguridad del Estado. Son como las tres denuncias. Por ejemplo, en el último juicio de Pablo, Pablo tiene tres denuncias, tres acusaciones. Una es por enaltecimiento, otra por injurias a la corona y otra por injurias a las fuerzas de seguridad del Estado. Aunque sea por, lo mismo, en el mismo proceso judicial, cada una tiene su propia condena. Entonces, por enaltecimiento le, condenaban, le pedían dos años, por injurias a la corona año y medio, y por injurias a los cuerpos de seguridad del Estado otro año y medio. Pero claro, después ya si hablamos de otros ámbitos, como las administraciones, ya llegan otro tipo de acusaciones, como por ejemplo desórdenes públicos, agresión a la policía y desobediencia a la autoridad. Y son eh, ese tipo de pack, que eh, en el movimiento social muchas veces se llama el pack de, del activista, que te meten desórdenes, desobediencia y, y, agresión, y, y serían como las dos acusaciones estrellas del Estado para, atacar al movimiento social. ¿Cómo podemos hablar de, de, un inicio de la libertad o de la democracia en este país cuando no se dio no se permitió a todo el mundo presentarse a las elecciones, es decir, se permitió a unos pocos. Es decir, para decir que hay una ruptura con un régimen anterior y decir que empezamos a un nuevo proyecto en libertad, tendrán que legalizarse todas las posiciones políticas y decidir qué, camino queremos. No que nos marcaron qué caminos podíamos elegir. Es decir, podemos a este camino. Todo esto no. Pero a partir de aquí sí tenemos libertad para, movernos y, y decidir. Después, claro, después surgen un montón de, leyes que, van directamente orientadas a, acabar con las organizaciones, la, asociación, los partidos políticos, como la ley de partidos que permite la ilegalización de estos partidos. Ahora mismo Vox estaba reclamando que se ilegalizara a los partidos independentistas en Cataluña. Eh, leyes que obstaculizan o, o controlan o intentan conducir. Eso genera una especie de de idea imaginaria de que vivimos en una gran democracia, que es lo que nos ha tenido engañado durante unos años, hasta que empiezas a ver todo lo que no te permite. El hecho de que no te permitan manifestarte por tal cosa, el hecho de que no te permitan hablar de tal cosa, el hecho de que no te permitan organizarte por tal cosa, es lo que te empieza, empiezas a, a recibir eh, la idea de que esa libertad que teníamos era falsa. Tenemos libertad para elegir entre A o B, pero no tenemos la opción de elegir C. en este país existe libertad de expresión, sí, pero existe para, para los que existen, para la derecha, para el fascismo, para, las ideas más racionarias y que están acorde con, con, el Estado. Pero en cambio no existe libertad de expresión para, todas las ideas disidentes o que van en contra de, los principios fundamentales del régimen que nos impusieron. la de la ley Mordaza hay como una confusión muy, muy común, sobre todo en los medios de comunicación. Eh, la ley Mordaza es una ley de seguridad ciudadana que, que ha habido muchas en este país. Todos los gobiernos han tenido su propia ley de seguridad ciudadana. La ley Mordaza en concreto lo que hace es un poco la actualización de la anterior eh, ley de seguridad ciudadana, la actualiza un poco al contexto actual que se estaba viviendo, es decir, en un contexto de movilizaciones masivas, era con el 15M, en eh, un contexto donde las redes sociales, internet, empezaba también a generar un contenido alternativo y un poco intenta actualizarse esa anterior ley, actualizarla al periodo actual. Pero son siempre eh, leyes que van con multas administrativas, nunca penales. Todos estos casos de, enaltecimiento del terrorismo van por la Audiencia Nacional y son penales. Por tanto, no tiene nada que ver con la, con la ley Mordaza. Que muchas veces, mucha gente lo confunde y piensa que la ley mordaza es la... Ah, por ejemplo, en alguna entrevista que me han hecho han titulado el, youtuber que va a prisión por la ley mordaza. Cosa que realmente no, no, tiene nada que ver, porque la ley mordaza es una multa, que es un problema y que está generando un problema de multas muy amplias, que son muy difíciles de costar y que intentan un poco eh, decir no voy a ir a la administración porque me van a multar. Pero no es el problema. La ley mordaza es una ley más, una actualización de leyes antiguas. El problema es mucho más profundo y viene de mucho antes. Eh, yo creo que también un poco eh, había como una mala baba o mala intención con, esto de, unir la ley Mordaza con todo lo que estaba pasando, que era un poco intentar encaminar que el problema era el Partido Popular y aislar al, resto de partidos políticos de, esta represión. Es decir, no, es que el problema es que el Partido Popular ha aplicado una ley que se llama ley Mordaza y que esto mira todo lo que está generando. Y un poco que hacer que la gente pensara que esto era problema de esto que es problema del Partido Popular poniendo también un punto y final y no hablar de todo lo que es anterior al Partido Popular. Y claro, no, es realmente así. Con el partido, eh, Pablo Hasél, el primer juicio que tuvo y la primera detención que tuvo, estaba gobernando el Partido Socialista. Eh, y en este país hemos tenido casos de represión con todos los gobiernos que, hemos tenido. Entonces no, es algo propio de la ley Sí, creo, creo que el arte revolucionario existe y creo que el arte revolucionario es eso, esos sueños, un poco así decirlo, del, movimiento social o de la, organización de la gente, esa, esas ideas que explayan y que, muestran y explotan al exterior. Y creo que eso es un poco lo que podría decir ese arte revolucionario y sobre todo ese arte que, que además de partir de, de eso, infecta a otras personas para, llevarlas a, luchar. Es un arte que de alguna forma te hace levantarte del sofá y movilizarte, que no, no te dice, mira, esta es la realidad que tenemos y no podemos hacer nada por cambiarla, quédate en tu casa y lloremos la, pena de, todos estos problemas que tenemos, sino que, es un arte que te dice, esto sucede así, pero tú puedes cambiarlo y te necesitamos para que tú ayudes a cambiarlo. yo al final lo que creo que las imágenes que van a luchar contra las imágenes que nos imponen tienen que ser imágenes que, creemos desde, el propio movimiento social. Yo, la idea, lo que tengo claro es que, eso, que somos, es el movimiento social, es la organización de la gente la que tiene que crear esa imagen. hoy en día tenemos esa capacidad, hoy en día cualquier persona con un móvil sin, haber estudiado cine, sin tener idea de, a nivel técnico o visual tiene la capacidad de crear imágenes y creo que esas son las imágenes que, tienen que empezar a crearse directamente, no, hablando desde el exterior, sino hablando del interior de lo, que, de lo que tú estás viviendo, de lo que tú sientes. Y creo que eso son un poco las imágenes que tienen que, tienen que crearse, que, cada, que las personas saquen sus móviles y, muestren las realidades que vivimos para, para poder conocerlas, yo soy muy optimista, la verdad, por lo general. No siento, siento que hay cambios y creo que cuando estás en, en la calle y, y ves cómo, todo evoluciona y tal, eso es algo que tiene de optimismo. Aunque son pasos muy pequeños y cambiamos muy, de muy poquito a poco en el tiempo, o por lo menos nos parece a nosotros muy, muy lento, eh, hay cambios y esos cambios creo que te llenan de optimismo y descubres que, que se, puede, que se pueden cambiar las cosas y que es posible, que no es algo que está perdido. Claro, la muchas veces tenemos la, la, idea temporal como algo que tiene que ser ya, la revolución tiene que ser algo de, de un día para otro, pero los procesos sociales han llevado años. el capitalismo realmente es un sistema muy joven, eh, quizás de los sistemas más jóvenes que, que, hay. Entonces, muchas veces tenemos esa idea como de que el capitalismo es algo eterno, que, que, lleva toda la vida y que va a seguir toda la vida. Pero claro, el feudalismo duró muchos más años. Eh, el esclavismo duró muchos más años, eh, entonces creo que es un proceso de poco a poco, pero que al final no, hay otra salida, porque no, no, hay, no hay una solución, no hay... Dentro de estas formas no, no se puede solucionar el problema real que tenemos. Eh, el Estado no puede garantizar es, esos derechos, esas libertades, es porque garantizarlo significa destruirse a sí mismo. Entonces no, no, está no nos queda otra, no nos va a quedar otra. Entonces, tarde o temprano tendremos que, tendremos que acabar con esto.